上海人爱吃海鲜，爱吃甜食，蜜汁虾这道菜两者兼顾，制作方便，十分钟搞定。即使你没有厨艺功底，这道菜也可以拿得上台面。先来洗虾，这个虾买了两公斤，回家分包速冻储存，到要吃的时候提前泡在自来水里解冻半小时。洗好的虾，把头、尾、须及脚。 都剪掉。懒惰的小伙伴这一步可以省略，不影响口感。其实想说的是，我就是懒惰的小伙伴，今天是为了拍视频才剪的。这是我第一次处理黑线，在虾尾第三节处用牙签刺入挑出，这样很容易就把虾线抽出来。 再来处理一个，大家看一下，很容易就抽出来了。一般只要没有变质的虾，黑线比较完整。 处理好虾，我们来洗一点香葱，切成葱花。锅热后放油，差不多五成热。 放入刚才切葱花，差不多一半的量，炒出香味，倒入处理好的虾，慢慢翻炒。 当虾变红了，差不多是七成熟的时候，倒入半碗黄酒，盖上盖子，煮差不多一分钟。有黄酒的快速加温，会把虾里面的腥味几乎全部去除。起盖，加盐翻炒，加白胡椒翻炒。 最后加白糖，白糖的多少根据自己的喜好看着加。不过既然是蜜汁虾，味道就一定要甜。不放心的朋友可以尝试着尝尝汁水的甜度。起锅前放入剩下的葱花，翻炒三秒，起锅。此时如果锅里的汁水还比较多。 可以先把虾装起来，等装好虾后，差不多也收汁了，把浓稠的汁水再浇在虾上。好了，这道蜜汁虾就做好了。夏天可以放在冰箱冷藏后当冷菜吃。 因为有大量的黄酒去腥，这道菜即使凉了也不会有腥味。今天这三道菜用时总共三十分钟，这道蜜汁虾暂时约十二分钟。觉得简单的新手朋友可以来试试。